Ég er tæknifræðingur í grunnum en er búinn að vera í stjórnun í 11 ár núna. Þannig ég fannst ég að koma tíma að þér þarf að ná mér kannski fræði bak við það sem ég fannst í vali að starfa við. Þetta leggst bara vel í mig. Áhuga verið kennar, áhuga verið fyrirlöstrar. Mikil vinna, klálega. Ég held að ég eftir að koma eh, ríkari út úr því með breyðari sín og, og fræðin á bak við það sem ég er að gera í dag og sem mun hjálpa mér í framtíðinni, klálega.